Salut! Astăzi este despre a desprinde. În dicționar este a se desface dintr-o legătură. Uite ce spune Voltaire acum câteva sute de ani. Am decis să fiu fericit pentru că este bine pentru sănătatea mea. Decide și tu să vii la cursul meu de improvizație. În 10 ședințe vom râde cum n-ai mai râs de mult. Apoi, uh, după 10 ședințe, vrem să facem un mini-show de improvizație. Știi cum este? Ne vom desprinde de problemele zilnice și vom râde cu gura până la urechi. Te aștept! Ciao!